Saudara, hari ini tema khotbah saya adalah tempat rahasia. Secret place, tempat rahasia Tuhan. Dan Tuhan mau bawa kita, setiap kita bisa masuk tempat rahasia. Tempat rahasianya Tuhan, saudara. Nah, oke, okay, mari buka slide yang pertama. Saudara, sejarah mencatat sejak zaman ya pertama zaman dari mulanya bangsa Israel saudara itu dicintai Tuhan sebenarnya luar biasa. Ulangan 4 ayat 7, ulangan 30 uh, eh, ulangan 4 ayat 32 36. Ya, kurang lebih seperti ini ya saudara. Ulangan 4 ayat 7. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang sedemikian dekat Kepadanya, ini nyanyi huruf besar maksudnya ya. Kepada Tuhan, seperti Tuhan Allah kita, setiap kali kita memanggil kepadanya. Jadi ya maksudnya, coba buka sejarah bangsa-bangsa. Di kitab perjanjian lama maksud saya ya. Pada zaman perjanjian lama, enggak ada bangsa yang sebesar bangsa Israel di mana saudara? Allahnya yang begitu mau dekat dengan bangsa itu. Ya, saya mau baca dulu supaya saudara tahu ayatnya. Ulangan 4, itu ayat 7 ya saudara. Sekarang ulangan 4. Ulangan 4 ayat 32. Sebab coba tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum kau. Sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi? Ini bangsa Israel saudara mendengar suara Tuhan. Yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup. Itu bangsa Israel saudara. Ingat waktu bangsa Israel ya Tuhan mau menyatakan dirinya di tengah-tengah api. Kemudian atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan? Engkau diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau. Untuk mengajari engkau di bumi, ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Saudara, bayangkan bangsa Israel waktu itu ya. Mereka mengalami Hadirat Tuhan yang nyata, yang real saudara. Kapan saudara? Di mana itu? Waktu bangsa Israel saudara. Dibawa keluar Tuhan. Dari Mesir. Saudara, bayangkan ya. Mereka menangkap dengan panca indera mereka, mata mereka Menurut saya hari itu mereka melongo, saudara. Apa saudara? Mereka lihat tiang awan dan tiang api tiap hari. Setiap hari loh saudara, bayangin. Coba saudara bisa bayangin gak saudara? Saya waktu merenungkan firman ini, luar biasa ya Tuhan itu ya. Real banget saudara. Itu dialami loh bangsa Israel. Kitab keluaran berkata, ketika Tuhan membawa umatnya keluar dari Mesir, ini janji Tuhan. Ya. Di keluaran 29.45 Tuhan berkata begini saudara. Aku Tuhan akan diam di tengah-tengah orang Israel. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Wih janjinya luar biasa ya. Nah kata diam itu ternyata berasal dari kata Shekinah. Shekinah glory saudara. His glorious presence. Hadiratnya. Uh, Shekinah glory saudara. Hadiratnya yang mulia saudara. Itu memenuhi bangsa Israel saudara. Tuhan itu pengen banget. Tuhan itu berkata aku Tuhan diam di tengah-tengah. Artinya apa? Hadiratnya yang mulia itu menaungi saudara. Bayangkan saudara. Uh, Kayak apa saudara kalau itu terjadi saudara? Saya rindu itu terjadi saudara. Nah, tapi gawatnya saudara. Berjalannya waktu saudara bangsa Israel di bawah Tuhan. Melewati semua ya. Melewati musim, melewati perjalanan yang gak enak sebenarnya memang. Dan apa yang terjadi akhirnya? Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Ya, next. Bangsa Israel jatuh ke dalam dosa. Mereka mulai menyembah, menyembah dewa-dewa, dewa-dewa, ilah-ilah, bangsa-bangsa lain. Dan mereka melakukan segala macam kenajisan. Mengerikan bangsa Israel saudara jatuh dalam dosa. Nah ini menyakitkan hati Tuhan. Ini menjijikan Tuhan. Perbuatan mereka itu membuat Tuhan menjadi jijik saudara. Mereka lupa bahwa Tuhan yang maha suci itu tidak pernah mau dicampur dengan kenajisan. Tidak bisa dicampur dengan kenajisan sekecil apapun saudara. Dengar ya saudara kalau saudara ada dosa. Dosa apapun, kenajisan, perjinahan, mencuri. Menurut saudara mencuri itu banyak sekali, mencuri waktu saudara. Ya, mencuri ya, mencuri uang jelas saudara, menipu saudara. Jack Ma itu pernah ngomong gini ya saudara bagus sekali. Jack Ma bilang gini katanya, dia pernah ditipu oleh 3-4 perusahaan. Dia bilang bahwa 3-4 perusahaan yang menipunya, dia bilang dalam statementnya dia bahwa orang yang menipu, ya, istilahnya orang yang mencuri, nggak akan pernah bisa hidupnya jadi kaya. Nggak akan bisa jadi kaya. Dan ternyata dibuktikan perusahaan-perusahaan yang menipu dia bangkrut saudara. Jadi saya mau berkata ya saudara, orang yang mencuri, orang yang menipu, dengar ya, tidak akan bisa jadi kaya. Alkitab yang ngomong loh, pencuri kamu ketangkep, kamu harus menyerahkan tujuh kali lipat, habisi semua rumah segala milikmu. Itu itu Amsal, itu firman Tuhan loh saudara. Jadi benar pencuri itu nggak akan kaya saudara. Saudara yang mencuri nggak akan bisa kaya saya mau katakan saudara. Jadi sekali lagi ini cuman ya. Nah sekali lagi zaman Nuh di zaman Nuh ini apa yang terjadi? Ketika manusia mulai mengalami begitu tercemar, uh, saudara mengerikan dosa, pada zaman dulu. Nuh kawin mengawinkan, berpesta fora. Uh, roh duniawi sekali saudara. Itu pada zaman Nuh. Makanya Alkitab berkata di kejadian 6 ayat 3. Tuhan tuh sedih banget, pilu hatinya sebenarnya saudara. Berfirmanlah Tuhan rohku tidak akan selama-lamanya. Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal dan bergumul dengan manusia. Karena manusia adalah daging Saya mau berkata saudara, daging tidak bisa menyatu dengan roh. Enggak bisa saudara. Daging akan hancur. Daging saudara enggak bisa bertahan di hadirat Tuhan. Enggak ada, nggak ada yang bisa, enggak, ada yang, enggak akan bertahan saudara. Sama seperti dosa. Dosa tidak akan bertahan di hadirat Tuhan. Nah, sekali lagi saudara, setiap kali mereka jatuh bangun di dalam dosa, ya, Next. Setiap kali, ya, berkali-kali bangsa Israel jatuh bangun di dalam dosa. Tapi ternyata mereka tidak mau sadar, tidak mau belajar dari kesalahan mereka. Tidak mau belajar, gak mau menyadari kesalahannya, dosanya. Saya nggak tahu saudara, begitu banyak orang Kristen yang tidak banyak yang tidak menyadari dosanya. Hati nuraninya sudah nggak peka lagi saudara. Gawat kalau hati nurani kita udah nggak peka. Makanya begitu kita melakukan dosa, sebenarnya hati nurani kita akan bicara sesuatu. Percayalah. Tapi kalau engkau mengeraskan hati dan engkau terus saudara melakukan dosa itu dan hati munar, hati nuranimu menjadi tumpul, menjadi kamu menjadi saudara terhadap dosa itu dianggap biasa saudara. Ngeri banget saudara. Ngeri banget. Hati Tuhan pilu menangis saudara lagi ya saudara. Nah, Nabi Yeskiel, ini ini perjalanan sejarah bangsa ya. Nabi Yeskiel melihat penglihatan yang amat menyedihkan, memilukan. Ya, kalau saudara baca tentang ya Nabi Yeremia, nabi yang meratap, wah merhati bangsa meratapi bangsa Israel, kefasikannya, kenajisannya, waduh, dah kejahatannya. Dan Nabi Yeskiel ini melihat penglihatan-penglihatannya mengerikan. Ya, kalau saudara baca saya lihat penglihatannya tuh uh mengerikan saudara. Ya intinya raja-raja berzina dan semua seperti itu saudara. Kemuliaan Tuhan dan hadiratnya pada waktu itu meninggalkan bait suci. Sebab Allah tidak tahan dengan kenajisan umat manusia. Allah tidak tahan dengan kenajisan umatnya saudara. Jadi saya mau berkata kalau saudara terus melakukan dosa, saudara nggak akan bisa masuk hadirat Tuhan. Saudara gak akan bisa ketemu Tuhan. Selain engkau bertobat, sadar dan bertobat. Dan minta dilepaskan. Lagi ya saudara. Nah, apakah keadaan itu? Maksudnya keadaan di mana Tuhan sudah, udahlah. Tuhan mau tinggalin aja lah bed sucinya. Manusia berdosa terus. Mungkin Tuhan di surga capek deh gua ngurusin manusia. No saudara, Tuhan kita tidak seperti itu saudara. Apakah selamanya keadaan itu berlangsung? Tidak saudara. Kalau saudara baca di Yeskiel 48 di paling bawah saudara, saya mendapatkan kata Tuhan itu mewahyukan dirinya dengan nama Jehovah Syamah. Apa sih artinya saudara? Jadi jelas saudara, keadaan ini gak akan berlangsung lama. Jelas, saya mau jawab dengan sangat jelas dan tegas. Tidak. Alkitab berkata tidak akan selama-lamanya. Tuhan meninggalkan umatnya. Coba ngomong kanan kiri. Tidak akan selama-lamanya. Tuhan meninggalkan aku. Saudara Tuhan itu tidak akan membiarkan kita. Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita saudara. Tuhan benci dengan dosa. Tuhan jijik dengan dosa kita. Tapi Tuhan mencintai kita saudara. Tapi Tuhan benci dengan dosanya saudara. Tapi Tuhan mencintai kita saudara. Jadi Tuhan itu menyatakan, memberikan visi dan janji yang jelas kepada Yeskiel. Tuhan berkata bahwa kemuliaanku akan kembali ke kota kudus Saudara kalau saudara baca ya di ayat Yeskel 48 yang terakhir itu ya saudara. Di situ dikatakan kota itu menjadi kudus. Dan di mana di kota itu saudara dikatakan ada Jehovah sama. Jehovah sama. Jehovah is there katanya. Tuhan hadir di situ. Di kota itu ada hadirat Tuhan Jehovah sama saudara. Nah sekarang pertanyaannya Apakah janji ini Jehovah Syama? Kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah kita hanya untuk berlaku di Yerusalem? Oh, kalau saya mau mau mengalami hadirat Tuhan yang kuat, ya. Saya harus ke Yerusalem. Saya harus ke Israel dulu. No, tidak, Saudara. Kita mau lihat, kita mau lihat ya, kita mau lihat di perjanjian baru Immanuel. Perjanjian baru Saudara. Immanuel artinya Tuhan bersama kita, Tuhan beserta kita. Nah, Nabi Yesaya itu menubuatkan seorang perempuan, seorang perawan akan melahirkan, mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan dinamakan Immanuel. God with us. Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita. Ada bersama dengan kita. God with us, saudara. Melalui kelahiran Yesus Kristus, saudara. Jadi kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini saudara membuka sebuah babak baru dalam sejarah umat manusia. Ajaib saudara. Ini sebuah keajaiban yang luar biasa saudara. Tuhan Allah kita mau turun ke dunia saudara. Dan menyatakan dirinya, aku Immanuel. Aku menyertaimu. Aku menyertaimu dan bersama denganmu. Bayangin saudara, saya lihat gak ada ya Tuhan. Saya mau ngomong nih saudara, agama apapun gak ada yang seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara baca Alkitab, saudara dibuatnya melongo saudara. Betapa hebat dan dahsyat kuasanya, kasihnya luar biasa. Saudara, jadi sekarang ini bukan hanya di bait suci di Yerusalem. Bukan hanya tabut perjanjian Tuhan saja, tempat Tuhan menyatakan dan memanifestasikan kehadiran dan kemuliaannya. Jadi Tuhan mau menyatakan kehadiran, kemuliaannya, enggak enggak perlu saudara di Yerusalem, enggak perlu dengan tabut perjanjian ya. Ini lambang kehadiran Tuhan, saudara. Nah, kenapa saudara? Bukan hanya di bait suci di Yerusalem, bukan di tabut perjanjian. Tuhan bisa menyatakan, memanifestasikan kehadiran dan ke, kemuliaannya melalui apa saudara? 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Coba saudara ngomong kanan kiri atau ngomong pada dirimu sendiri kita adalah bait Allah. Tempat Tuhan berdiam. Dan Roh Kudus diam di dalam saya. Roh Kudus diam di dalam saya. Di dalam kita saudara. Jadi sekarang lewat roh kudusnya, hadirat dan kemuliaannya menjadi bagian hidup kita saudara. Untuk mempertajam supaya kamu peka. Salah satunya, salah satunya banyak sekali sebenarnya. Ya. Itu adalah saudara, ayo mulai katanya. Dengan dirimu bercakap-cakap dengan Tuhan tiap hari katanya. Latihan katanya, latihan tiap hari. Ucapkan semuanya yang ada di hatimu, ngomong sama Tuhan. Keinginanmu, kerinduanmu, mau minta tolong katanya berteriak untuk apapun, lakukan. Sampai engkau tahu dan Tuhan menjawab doamu. Ayo berikan sesuatu dalam hubunganmu dengan Tuhan katanya. Mengucap syukur, nyembah Tuhan, memuji Tuhan. Lakukan itu katanya. Dan itu harus latihan terus menerus. Nah saudara, lagi ya, lagi tadi. Sampai tadi mana di sini? Nah jadi lewat roh kudusnya, hadirat dan kemuliaan Tuhan itu menjadi bagian hidup kita saudara. Kita buka di dalam kisah para rasul, kisah para rasul 2 ayat 1 dan 4 ya. Di sini memang ayatnya nggak ditulis, ditulis semua ya, soalnya nanti kepanjangan. Pokoknya di situ saudara tahulah. Ya, hari itu kejadian di, di Loteng Yerusalem. 12 rasul menanti-nanti, rasul-rasul Tuhan maksudnya menanti-nanti. Sejak Tuhan Yesus datang ke dunia ini saudara. Yesus mati di kayu salib. Yesus dibangkitkan kembali. Dan Yesus naik ke surga. Yesus mengirimkan rohnya yang kudus kepada setiap kita. Jadi setiap orang percaya, kita berkata, roh kudus diam di dalam kita. Makanya ya, kalau orang belum dipenuhi roh kudus harus doakan penuh roh kudus. Nah kemudian lewat roh kudus ini sekali lagi saudara. Hadirat Tuhan dimanifestasikan. Tadi kisah 2 ayat 1 dan sampai 4 saudara. Hari itu saudara rasul-rasul sedang berdoa. Berkumpul di loteng Yerusalem ya saudara. Apa yang terjadi tiba-tiba? Alkitab yang menulis, bukan saya bikin tulisan sendiri, bukan terdengar bunyi tiupan angin keras. Ya saya nggak bisa nggak bisa me, me, menirunya mungkin. Uh pokoknya tiupan angin nggak bilang gini, tiupan angin lembut, sepoi sepoi, huh, sepoi sepoi. No, tiupan angin keras. Alkitab menulis, huh, huh, angin kencang saudara Hari-hari ini anginnya besar ya saudara. Kalau ada angin besar, saudara bisa dengar ya suara angin ya. Hari itu mereka dengar itu saudara. Yang kedua saudara, tiba-tiba mereka lihat tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran hingga pada mereka masing-masing. Jadi hingga pada rasul-rasul itu saudara. Yang kedua saudara, jadi ini terjadi loh saudara. Jadi ini bukan cerita Alkitab, cerita dongeng. No saudara, ini terjadi saudara. Kisah 4 ayat 31. Ya waktu mereka berdoa saudara. Dan ketika mereka sedang berdoa. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Jadi saudara, Tuhan mau nyatakan bahwa perjanjian perjanjian Tuhan tentang kehadiran Tuhan itu bukan hanya simbol, bukan hanya tulisan, bukan hanya sekedar di, disebut gitu ya. Bukan hanya nama, melainkan kehadiran Tuhan itu nyata. Nah, yang penting sekali lagi saudara, kehadiran Tuhan ini memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi kalau ada, ya, saya nggak mau sensasinya sekali lagi, saya nggak mau getar-getarannya. Walaupun saya percaya itu tanda bahwa bukti kehadiran Tuhan sekali lagi. Tapi yang penting apa? Ada perubahan hidup. Mengubah mengubah hidup seseorang, mengubah sebuah kota, mengubah sebuah bangsa, Saudara. Ya, kita belajar sekarang jadi saya mau mengerti saudara. Hadirat Tuhan itu seperti apa sih efeknya dalam hidup kita? Kekuatannya seperti apa hadirat Tuhan itu? Sebab ada banyak sekali ayatnya sebenarnya hadirat Tuhan itu membuat banyak sekali perubahan dan efek yang ajaib ya. Tapi hari ini saya malam ini yang saya mau bagikan ini hadirat Tuhan yang melepaskan. Nah, ini tentang bangsa Israel yang keluar dari Mesir saudara. Bangsa Israel ketika keluar dari Mesir mengalami proses proses yang sangat tidak mudah. Sangat tidak mudah. Bayangkan saudara, 400 tahun mereka di Mesir. 400 tahun loh saudara, 4 abad saudara. 400 tahun tuh 4 abad saudara. Bayangkan, mereka di Mesir berarti mereka ini sudah berlapis-lapis generasi menetap di Mesir. Berapa generasi itu saudara di Mesir? 400 tahun saudara, 4 abad saudara. Nah, ditambah saudara perbudakan, penindasan ya, membuat mentalitas mentalitas budaknya semakin tebal. Jadi mengerikan sekali ya, 400 tahun terdidik dengan mental budak saudara. Makanya Tuhan itu susah banget ngeluarin Mesir dari bangsa Israel. Sama orang Kristen gitu saudara. Masih ya, kita udah jadi Kristen kemesirannya masih ada, masih. Hidup lama kita masih ada. Ngomong kotor kita. Ya. Mungkin hati kita yang masih jahat yang masih yang macam-macam itu fasik kefasikan kita. Kemesiran kita masih nempel, masih ada. Demikian juga bangsa Israel. Bayangkan mentalitas budaknya makin tebal saudara. Mentalitas budak itu apa sih saudara? Mentalitas budak itu yang gampang terus mengeluh. Menggerutu, komplain terus, berontak terus, marah terus. Enggak puas terus ya saudara. Mental budak itu mengasihani diri, mental budak itu. Wah, oh, sebanyak sekali saudara. Mental budak. Nah, untuk masuk dunia baru, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan, yang Tuhan memberikan lewat Musa, itu gak mudah saudara. Gak mudah. Karena saudara, bangsa Israel, saya mau kasih tahu ya saudara mereka ini nggak punya keberanian, bangsa Israel nggak punya keberanian untuk masuk dunia yang baru itu. Tanah yang baru itu mereka nggak punya keberanian. Mereka penuh ketakutan. Mereka penuh curiga. Kenapa? Karena mental budaknya saudara. Mereka selalu berpikir negatif karena mental budaknya saudara. Jadi nggak percaya sama Musa dan mereka juga takut, nggak berani, nggak ada keberanian menghadapi dunia baru ini, tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi saudara, Musa sejujurnya menurut saya kalau jadi Musa, waduh, pusing, pusing banget saudara. Kenapa saudara? Musa tidak hanya menghadapi Firaun yang keras kepala itu. Huh, ngadepi Firaun aja udah tobat-tobat bener gak sampai 10 tulah bener gak saudara. Keras kepalanya, keras hatinya. Sombongnya saudara. Huh, wis pokoknya bebalnya ya. Mungkin Musa sudah geleng-geleng saudara. Ini di ulangan 437. Ayatnya begini saudara. Karena Tuhan mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka Tuhan sendiri telah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kekuatannya yang besar. Ajaib ya saudara. Tuhan mendemonstrasikan hadirat kuasanya dengan cara Nih, Amplified Bible bagus sekali terjemahannya. His own presence. Artinya apa saudara? By his mighty power. Artinya apa? Dalam hadiratnya sendiri. Woo! Dalam hadirat dalam hadiratnya sendiri oleh kekuatannya yang besar, saudara. Bayangkan saudara, Tuhan mengeluarkan bangsa Israel nih 200 juta budak lebih, saudara 200 juta budak ya, lebih menurut saya dibawa keluar sama Tuhan. Hadirat Tuhan melepaskan lebih dari 2 juta budak lebih ke tanah merdeka yang dijanjikan Tuhan. Itu karena apa saudara? Hadirat Tuhan, hadiratnya yang penuh kuasa dan kekuatan. Luar biasa saudara Seringkali kita ya saudara, untuk melepaskan dosa kita, uh, susah banget saudara. Benar gak? Susah saudara. Tapi Tuhan berkata, Tuhan berkata saudara kepada Musa, lihat ya, hadirat dan kuasaku aku demonstrasikan di hadapan bangsa Israel dan Firaun. Saudara kalau lihat, huh, itu hadirat ini loh, ini loh His own presence, His mighty power ini loh, ini loh, ini loh. Hadirat, bayangkan hari itu ya saudara. Musa membelah laut merah, bam! Tuhan membelah kemustahilan dalam hidup kita, amin. Bangsa Israel ini menurut saya melongo Oh, melongo semua saudara. Air meluap per saudara. Dan mereka berjalan saudara di tanah yang kering. Di dalam saudara ini loh saudara. Di dalam apa? His own presence. His mighty power saudara. Hadiratnya sendiri. Kekuatan oleh kekuatannya yang besar di sini loh saudara. Uh, kayak apa saudara? Jadi saya mau berkata saudara, dosa seberat apapun, belenggu sekuat apapun, Tuhan sanggup melepaskan di dalam hadirat kuasanya. Amin. Jadi Tuhan mau berkata pada Musa, Musa kamu akan lihat ya, bangsa Israel akan lihat, orang-orang Mesir akan lihat, Firaun akan lihat. Aku demonstrasikan hadirat kuasaku. Karena mereka bisa dan harus keluar dari Mesir. Karena saudara dan saya harus keluar dari Mesir. Amin. Amin. Kok nggak ada yang amin? Saking tercengang. Saudara Tuhan sanggup melepaskan saudara. Itu belenggu Mesir itu saudara mengerikan. Tuhan sanggup melepaskan. Lagi cepat. Yang kedua, hadirat Tuhan tempat rahasia Tuhan ya, ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Nah, saudara kalau baca Mazmur 91, seluruh Mazmur 91 itu saudara, ya. Ternyata ini menurut orang Yahudi kuno nih, orang Yahudi kuno itu berkata begini. Bahwa Mazmur 91 itu muncul dan tercipta itu karena katanya pada waktu itu ada serangan kuasa kegelapan yang mengerikan. Ada wabah dan sakit penyakit, penyakit sampar yang mengerikan saudara. Nah Mazmur 91 ini saudara, proteksi Tuhan yang begitu hebat. Bayangkan saudara kalau saudara baca, saudara kan sering baca itu ya saudara. Sampai malaikat-malaikat Tuhan diutusnya, diperintahkannya menjaga kita di segala jalan kita. Bayangkan, malaikat Tuhan di, di, disuruh Tuhan loh, diperintahkan menjaga kita di segala jalan kita. Kita mau pergi kemana, ya kita mau ke ke ya pergi kemana pun saudara, di segala jalan kita saudara. Jadi nggak kesandung saudara. Mungkin barangkali mau ada batu, ada apa? Eh, hey, eh, ada batu. Kamu harus hati-hati ya, <laughs> misalnya saudara ya. Kemudian malaikat Tuhan diutus apa? Untuk menatang, menatang di tangannya saudara. Bayangin saudara, Barangkali satu kali kita akan kena sesuatu sama Tuhan. Malaikatnya diutus, menyamber, sut. Kita ada di, di, di tangan malaikat menatang kita saudara. Ajaib ya saudara Mas 91 ya. Janjinya hebat ya, hebat banget. Nah sekarang pertanyaannya, apakah Mazmur 91 ini berlaku bagi semua orang Kristen? Oh bu saya baca tiap hari bu. Wah bu pokoknya saya mah percaya banget masuk 91. Tapi ada syaratnya saudara. Kalau saudara mau menerima janji-janji Tuhan di dalam Mazmur 91, syaratnya adalah saudara untuk bisa menikmati janji yang besar itu terdapat pada ayat pertama dalam Mazmur 91 orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Nah, saya buka itu di King James-nya, saudara. King James Version mengatakan, He that dwelt in the secret place. Indah sekali. Waktu saya buka ini, wuh, ada kata in the secret place. Jadi orang yang tinggal di tempat rahasia Tuhan dari yang maha tinggi akan ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. Jadi kalau saudara baca ya, kami yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, Linda yang duduk dalam. Saudara mesti ngerti ya, saudara tinggal dalam hadirat Tuhan enggak? Linda yang tinggal di tempat rahasia Tuhan, dari Tuhan yang maha tinggi, ada di bawah bayang-bayang El Shaddai. El Shaddai itu bicara pemeliharaan. Allah yang besar yang sanggup memelihara kita, mencukupi kita. Itu Allah El Shaddai saudara. Allah yang maha besar. God Almighty. Ya, itu Allah yang maha besar. Nah, jadi ajaib ya. Ternyata Mazmur 91 ayat 1 ini saudara. Ini bicara saudara. Ya, ya next. Bicara di mana kita itu dapat saudara, apa saudara? Kita dapat perlindungan Tuhan, saudara. Pemeliharaan Tuhan. Tapi saudara, kalau saudara berkata, di mana sih bu tempat rahasia Tuhan? Nih, Mazmur 31 ayat 20. Ya, saya buka Mazmur 31 ayat 20, Amplified Bible menulis, bagus saudara, in the secret place of your presence. Jadi di mana tempat rahasia Tuhan? di dalam hadirat Tuhan. Di hadiratnya saudara. Tuhan menyembunyikan menyembunyikan mereka dari rencana jahat. Wih bagus ya. Ayat ini bagus sekali saudara. Kalau kita tinggal dalam hadirat Tuhan saudara. Di tempat rahasia Tuhan. Tuhan akan menyembunyikan kita dari rencana jahat. Dari persekongkolan orang-orang jahat saudara. Dan konspirasi manusia. Tuhan menjaga mereka secara rahasia di dalam perlindungan di tempat khusus dari perselisihan lidah. Ajaib ya saudara, bagus sekali. Jadi ini menjelaskan saudara bahwa tempat rahasia itu ada di dalam hadirat Tuhan. Nah, dari sini saudara saya mau berkata saudara, perlindungan dan pemeliharaan Tuhan itu berlaku bagi mereka yang tinggal dalam tempat rahasianya yaitu di dalam hadirat Tuhan. Jadi kalau saudara enggak tinggal dalam hadirat Tuhan, tempat rahasianya Tuhan, ya. Di Mazmur 91 ayat 1, saudara saudara enggak akan <laughs> mengalami janji Tuhan itu semua Mazmur 91 saudara. Ya, oke lanjut cepat. Lanjut. Jadi bagaimana sih masuk tempat rahasianya Tuhan? Ini sebenarnya ada banyak ya. Hadirat itu membawa wah kesembuhan dan melepaskan e, membawa apa e, daging kita, mematikan daging kita. Banyak ya ayat-ayatnya Saudara, sebenarnya Saudara bisa baca. Bagaimana masuk dalam tempat rahasia Tuhan? Bagaimana kita bisa masuk dalam secret place-nya Tuhan? Yang pertama haus dan lapar akan Tuhan. Mazmur 42 ayat 1 dan 2 seperti rusa yang merindukan air, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Enak sekali ya saudara. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau Tuhan, ya Allahku. Jiwaku haus kepada Allah, kepada Allah yang hidup, Bilakah aku boleh datang melihat Tuhan? Katanya gitu ya. Tapi terjemahan yang lain begini saudara berkata, manusia batinku dan rohku haus akan Tuhan. Akan Tuhan yang hidup. Kapan boleh aku datang memandang wajah Tuhan? Kapan aku ketemu Tuhan? Memandang wajahnya, menanti-nantikan Tuhan. Eh kalau sama Tuhan tuh ya saudara, luar biasa lah saudara. Kalau saudara yang udah ngalami pasti dah. Itu mau berhenti nggak bisa berhenti saudara sebenarnya saudara. Lan lanjut ya. Nah saudara. Jadi pemasmur mau mengungkapkan tentang kerinduannya yang sebegitu besar. Diumpamakan dengan seekor rusa ini saudara Nah, jadi rusa ya saudara, ini mau cerita rusa nih saudara ya. Rusa ini ketika dia berlari ya dia dia uh, kalau lahan kepanasan ya saudara. Dan tiba-tiba rusa ini merasa haus, sangat haus saudara. Kemudian rusa itu dia datang ke tepian sungai air. Sungai yang berair saudara. Nah jadi rusa itu kalau dia meminum air di sungai saudara. Jadi bukan ya memang dia haus, haus saudara. Saudara kalau ada orang yang haus banget. Ya, kemudian ketemu air. Hmm. Saya haus banget ngomong terus sambil jalan. Wah rusa lagi lari sana sini ya. Dia haus pengen minum rasanya memuaskan. Itu memuaskan dahaganya dia. Huh, senang banget saudara. Tapi ya saudara, sungai yang berat itu tidak semata-mata untuk membuat ya dia merasa dahaganya sudah terpuaskan. Enggak cuman itu sebenarnya saudara. Selain memuaskan dahaganya, tapi yang ajaib saudara. Ternyata saudara, sungai itu ya airnya itu bisa menetralisir bau dari badan aroma, bau dari aroma badan si rusa itu. Jadi kalau gunanya untuk apa? Penting sekali. Jadi kalau ada binatang buas yang mau mengejar mengena, menerkam Musa ini, eh, rusa ini maksudnya saudara. Begitu rusa ini dengan ketemu air, sungai berair, bau rusanya, bau badannya hilang saudara. Sehingga binatang buas kehilangan jejaknya saudara. Ajaib ya saudara. Bau sungai yang berair itu menetralisir aroma badannya rusak itu saudara. Jadi artinya apa saudara? Artinya, artinya saudara, percayalah saudara, selain sungai yang berair, siapa sungai berair itu? Sungai kehidupan itu adalah Yesus saudara. Selain memuaskan dahaga kita, Tuhan adalah tempat perlindungan dan keselamatan rusa itu mendapat perlindungan dan keselamatan saudara. Nah saudara, kalau saudara punya kerinduan yang begitu besar saudara dengan Tuhan. Kerinduan yang sangat menurut saya. Yang begitu mendesak saudara. Pernah gak sih dalam hidup kita? Tuhan, jawab doaku. Tuhan, aku mau ketemu engkau. Pernah enggak sih saudara? Sebegitu hebatnya saudara, haus dan lapar akan Tuhan. Saudara, sebenarnya itu adalah awal lawatan. Awal lawatan Tuhan atas hidup kita. Amin. Itu adalah awal pemulihan dalam hidup kita, saudara. Itu adalah awal kebangunan rohani dalam hidup kita, saudara. Daud itu sama. Makanya Daud itu dikatakan, Enggak ada orang seperti Daud yang berkenan di hatiku. Seirama dengan detak jantungku. Jadi detak jantungnya tuh ya nadanya sama dag dik duk dag dik duk misalnya. Ya Tuhan mau ke kanan, dia ikut ke kanan. Tuhan manuver, dia mau dimanuver. Tuhan berkata, berhenti, jangan, kembali. Dia ikutin Tuhan mundur. Tuhan berkata, maju, kamu akan rebut itu semua. Dia ikuti maju. Itu Daud saudara. Resepnya apa saudara? Mazmur 63 ayat 1 ini jeritan hati Daud saudara. Ya Allah Allahku, jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu. Ini amplified ya, saya juga suka buka yang lainnya. Supaya mendapat kejelasan peneguhan, Daud berseru, Ya Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Dengan sungguh-sungguh aku mencari Engkau. Dengan sungguh-sungguh Daud berseru saudara. Dengan sungguh-sungguh aku mencari engkau. Lanjut. Rohku dan manusia batinku haus akan engkau. Apa sih saudara manusia batin kita? Ini loh yang di dalam yang di dalam ini saudara. Manusia batinku di dalam ini saudara. Teriak, ah, Tuhan. Saya ini sering begitu ya saudara. Setiap orang kan beda-beda ya. Mungkin saya, orang bilang emosional, terserah lah Ya. Di hadapan Tuhan perlu emosi kok. Kalau nggak ada emosi, kayak kita kayak patung saudara. Nyatakan aja isi hati kita. Nyatakan aja emosi kita sama Tuhan. Tuhan lebih tahu kok isi hati kita saudara. Saya itu kalau di hadapan Tuhan kayak gitu saudara. Kalau udah lagi nyembah ya saudara, ini yang di dalam nih saudara. Udah gak tahan saudara, nangis saudara. Manusia batinnya ini loh saudara. Betapa aku rindu akan kau Tuhan. Jiwaku haus akan kau. Itu Daud saudara. Kalau saya mau balik ngomong ya saudara, itu isi hati Daud saudara. Jadi seperti apa meresponi kehausan yang begitu dalam akan Tuhan? Gimana meresponi kehausan yang dalam kepada Tuhan? Gimana sih? Amsal 2 ayat 1 sampai dengan 5 berkata demikian kurang lebihnya saudara. Amsal bilang gini katanya saudara. Yang keempat ayatnya, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak. Dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan. Dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Wuh saudara. Jadi carinya bagaimana saudara? Seperti katanya Orang mengejar, mencari perak seperti mengejar saudara mesti ditelusuri ya di pemetaan belajar mengejar mencari perak tuh bagaimana <laughs> saudara. Kemudian mengejar harta terpendam. Saudara Tuhan mau lihat apa sih sebenarnya saudara? Mengejar seperti mengejar harta terpendam. Itu adalah bicara kesungguhan hati. Kesungguhan hati seperti itulah. Itu yang dihargai Tuhan saudara. Dan Tuhan berjanji, Tuhan katakan, orang seperti itu akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Tuhan. Ajaib ya saudara. Pengertian tentang takut akan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Kalau saudara baca Amsal, itulah lebih, lebih katanya dari emas dan perak saudara. Hikmat ilahi, lebih dari emas dan perak. Apakah kita seperti itu? Pertanyaannya. Ya sudah ngantuk lah. Udahlah nggak mau baca Alkitab lagi lah. Nah. Aduh bangun pagi jam 4 setengah 5 pagi. Saya mulai sama Pak Petus setengah 5 pagi gitu ya. Aduh masih ngantuk. Ya walaupun masih matanya ngantuk-ngantuk merem gini ya. Kadang-kadang saya gini ya. Karena gawat tidurnya kemalaman saudara. Mau mencoba lebih pagi kok yang gak bisa-bisa. <laughs> Kebiasaan gawat saudara. Tapi mau belajar, terus belajar latihan lah. Intinya saya mau Tuhan, saya mau Tuhan. Tapi berlek akhirnya saudara. Caranya saya setel lagu penyembahan. Saya mulai menyembah. Saya mulai berkata-kata. Saya mulai baca Alkitab. Nah biasanya saya baca Alkitab firman Tuhan yang saya baca bisa saya jadikan doa. Saya jadikan doa saudara. Firman yang saya baca saya jadikan doa saudara. Setelah itu saya mulai diam sama Tuhan. Diam, renungin, ngobrol-ngobrol, diam. Sampai merasakan hadirat Tuhan. Yang kedua itu ya saudara. Bagaimana caranya yang kedua yang tadi saya katakan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Saya mau bilang ya saudara, setiap kita harus mengalami persekutuan pribadi dengan Tuhan. Nah, ini bicara tentang persekutuan yang intim dengan Tuhan. Itu harus menjadi bagian hidup kita. Apa sih maksudnya? Nanti saya jelaskan ini ya saudara. Jadi sebenarnya saudara, di dalam persekutuan yang intim ini saudara, hadirat Tuhan ini saudara, ini akan menyelimuti kita saudara. Jadi saudara butuh waktu, oh sangat butuh waktu. Enggak bisa saudara saat teduh melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan buru-buru. Enggak bisa saudara. Saya aja satu jam aja sangat kurang saudara. Butuh lebih dari satu jam. Ya bu nggak bisa dong saya sibuk bu. Ya sudah yang sibuk-sibuk. Saudara berarti kan memang saudara nggak ada kerinduan mengejar harta terpendam. Tapi kalau orangnya rindu, sesibuk-sibuk apapun pasti memberikan waktu. Berapa banyak saudara lihat gadget atau nonton di sini? Ketimbang saudara tinggal dalam hadirat Tuhan. Bandingkan saudara, berapa banyak? Berapa jam? Saya ngomong ini karena saya ngalami saudara. Tuhan menegur saya. Nah, saudara ketika kita mengangkat kerinduan Tuhan, kerinduan kita akan Tuhan saudara. Tahu gak sih saudara, begitu saudara tuh ya datang sama Tuhan. Saudara sudah sudah dihadirat Tuhan itu ya, itu saudara udah gak bisa minta apa-apa. Saya udah gak bisa minta apa-apa, melampaui semua keinginan saya. Apa yang saya ingin udah hilang semua, saudara. Yang saya mau cuma apa? Tuhan, aku mau hadiratmu memuaskan aku. Saudara saya mau bilang ya, dunia ini gak bisa memuaskan kita. Mata, ya, Amsal berkata, mata itu gak ada puasnya katanya. Hidup kita ini gak ada puasnya saudara. Dikasih duit, dikasih harta, dikasih apapun. Gak ada puasnya. Dikasih jabatan. Gak akan ada puasnya saudara hidup kita itu. Tapi kepuasan kita di hadirat Tuhan. Sebab begitu di hadirat Tuhan saudara. Enggak mau yang lain saudara. Udah puas dengan hadirat Tuhan. Puas dengan Tuhan. Jadi nggak pengen yang lain. Saudara, ketika engkau mengalami itu, rasa haus dan laparmu dipuaskan Tuhan. Saudara makin sungguh-sungguh dilatih terus, terus saudara. Saudara akan siap dibawa oleh Roh Kudus ke secret place. Tempat rahasia, saudara. Di mana di situ ada rahasia ilahi yang nggak bisa dibagikan, diberikan kepada dunia saudara. Nah yang ajaib saya membaca sebuah buku saudara. Judulnya Merpati Idaman Ida, Idam Idamanku. Merpati Idam Idamanku. Wih saya baca ini kok saya tersentuh banget. Saya bilang ini aku banget ya, saya banget. Karena mempelai banget saudara. Ini membahas tentang Kidung Agung. Nah di buku itu ditulis, bagus sekali saudara. Kekosongan di dalam kedalaman hati kita sesungguhnya katanya. Itu ternyata diciptakan Tuhan. Ini loh, di dalam hati kita yang paling dalam ini loh ya. Ternyata ada yang kosong saudara. Itu diciptakan Tuhan. Dengan tujuan saudara hanya untuk dipenuhi dengan dirinya Tuhan. Tujuannya cuma satu. Tuhan mau memenuhi di dalam kekosongan itu saudara. Dahsyat ya. Semua manusia punya itu saudara. Ada yang kosong di dalamnya saudara. Itu diciptakan Tuhan. Itu Tuhan yang mau. Tujuannya itu saudara. Saya waktu baca ini luar biasa banget saya bilang. Tuhan itu kayak gitu loh saudara. Dia mau memenuhi dirinya. Di dalam kita saudara. Supaya kita dipenuhi. Supaya manusia dapat meresponi panggilan kedalaman hatinya. Supaya kita manusia meresponi panggilan kedalaman hatinya. Ini yang namanya deep calls unto deep saudara. Bersaut-sautan saudara. Jadi sebenarnya Tuhan itu ya, Tuhan yang penuh kasih merindukan sebuah persekutuan yang intim dengan manusia. Tuhan itu kasih adanya saudara. Tuhan itu kasih. Jadi ya jadi bukan Tuhan punya kasih. Enggak saudara. Tuhan itu kasih adanya. Kasihnya penuh saudara. Nah Tuhan yang penuh kasih ini saking meluap kasihnya. Itu harus dibagikan saudara. Diberikan kepada siapa? saudara dan saya melalui hubungan intim saudara. Dahsyat ya saudara. Dahsyat banget saudara. Ketika saya mengerti ini, wih Tuhan. Karena kasihnya meluap saudara. Nah, sepertinya ya saudara, Tuhan kita itu yang sempurna itu saudara. Tidaklah utuh tanpa manusia. Dia menulis seperti itu saudara. Sepertinya katanya Tuhan yang sempurna tidak utuh. Kalau nggak ada manusia. Wih hebat ya saudara. Jadi manusia tuh diingini Tuhan loh saudara. Sebaliknya begitu. Manusia nggak bisa utuh tanpa Tuhan. Saya mau bilang manusia nggak bisa utuh kecuali Tuhan yang memenuhi kita. Di dalam kita masih kosong. kita nggak utuh. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan memenuhi kita, kita menjadi utuh saudara. Amin. Melalui hubungan keintiman. Lagi cepat ya. Loh, sampai sampai disebut sorry sorry belum ya. Sampai disebut tadi saya bilang persekutuan yang intim. Kenapa sih saya menyebut itu? Persekutuan pribadi itu menjadi persekutuan yang intim karena baca Mazmur 91 ayat 9 Saudara. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah engkau buat menjadi tempat perteduhanmu. Jadi kalau Mazmur 91 ayat 9 bicara Tuhan itu katanya tempat perlindungan. Tuhan itu jadi tempat perteduhan. Kata perteduhan itu dalam bahasa Ibraninya mawen. Berasal dari akar kata onah yang artinya dwelling together as in marriage, saudara. Dwelling together is as in marriage saudara. Artinya apa? Tinggal bersama seperti suatu pernikahan. Tinggal bersama seperti suami istri. Ih, benar bener saya waktu baca ini. Ternyata saudara ketika engkau mau menikmati janji 91, eh, Masmur 91. Engkau harus tinggal di dalam tempat perteduhan itu engkau bergaul intim dengan Tuhan. Seperti suami istri saudara. Nah saya mau berkata ya saudara. Hubungan pergaulan yang intim dengan Tuhan itu harus dibangun, dilakukan secara pribadi. Enggak bisa saudara dilakukan atau digantikan dengan penyembahan yang korporat. Enggak bisa saudara. Jadi setiap kita harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anda bisa, oh bu, saya kan sudah tiap jam 6 pagi, jam 5 pagi, buka setel dulu jam 5 pagi AOC, jam 6 kemudian Temanggung, jam 7 selesai. Sion bu, udah cukup, saya udah persekutuan pribadi. No saudara, saya mau katakan ya saudara, persekutuan pribadi hubungan intim dengan Tuhan. Tidak dapat digantikan dengan penyembahan secara korporat saudara. Kau harus punya hubungan sendiri dengan Tuhan. Alami sendiri dengan Tuhan, saudara. Ya. Lanjut ya saudara, cepat. Lanjut cepat. Yang ketiga, sadar dan bertobat. Dosa manusia membuat kehilangan kemuliaan Tuhan. Ingat tadi saya katakan, kenajisan sekecil apapun Tuhan tidak mau. Tuhan tidak bisa bercampur. Antara, antara gelap dan terang tidak bisa bersatu. Dosa memisahkan kita dari Tuhan. Dosa membuat hubungan dengan Tuhan berjarak. Terpisah saudara. Nah saudara, Roma 3, 23, karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang berdosa, kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah Tuhan mau hati yang bertobat saudara. Hati yang bertobat merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengakui dosa-dosa kita. Ya saya sudah khotbahkan ini saudara. Saya nggak mengulang lagi. Akui, beresin dosa kita saudara. Loh saudara mengakui dosa beresin itu nggak bisa cukup sekali saudara. Bisa berhari-hari. Bahkan mungkin nanti berapa hari lagi diingetin lagi saudara. Saudara ketika saya berjemur pagi hari saya berdoa, Tuhan menyingkapkan dosa saya lagi saudara. Kamu itu kayak gini ya. Kamu tahu dulu tuh kamu begini-begini loh. Kamu belum beresin itu. Iya ya Tuhan, aku dulu gini ya Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku marah pada suamiku. Aku marah sama si A. Aku begini Tuhan. Saudara, akui dosa kita saudara. Tuhan butuh Miliki sikap yang terbuka, jujur sama Tuhan. Dengan semua koreksi. Koreksi Tuhan hati saya Tuhan. Jadi kalau kita sombong terus, merasa benar terus ya, keras kepala, keras hati, ya, nggak mau ditegur, itu menjauhkan kita dari hadirat Tuhan, saudara. Kisah 3 ayat 19 20, sadarlah karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan. Jadi sadar dan bertobat katanya. Di Alkitab berkata di kisah Rasul supaya katanya itu mendatangkan kelegaan enak itu loh di hati kita kalau udah ngaku dosa tuh enak saudara. Kita berbuat apapun jadi enak saudara. Coba kalau ada dosa, saya percaya saudara yang belum diberesin itu ganjelan terus saudara. Nah, kita berkata terjemahan lain. In order that time of refreshing. Jadi katanya ya. Kamu harus sadar dan bertobat. Kenapa katanya? Supaya waktu penyegaran yang dari Tuhan itu datang dari hadirat Tuhan. Waktu penyegaran ini loh di dalam saudara nih, roh saudara, jiwa saudara disegarkan Tuhan. Dan tubuhnya juga disegarkan Tuhan. Coba kalau orang hidupnya terbelenggu dengan dosa, penuh ikatan dosa. Kepahitan, kecewa, marah, benci, iri, cemburu. Itu terbelenggu saudara. Tapi Tuhan berkata, sadar dan bertobat. Itu membawa katanya, kelepasan, membawa apa? Kelegaan, membawa apa? kesegaran di jiwa roh tubuh kita saudara. Jadi dosa membuat kita kehilangan kemuliaan Tuhan dan kita tercampak dari hadirat Tuhan saudara. Nah saudara, pertobatan itu ajaib saudara. Membawa kita kembali, kita bisa masuk hadirat Tuhan. Jadi enteng saudara, lega saudara. Disegarkan, jadi bisa masuk hadirat Tuhan kembali saudara. Jadi kalau saudara berkata, kenapa ya saya susah banget masuk ke daerah Tuhan? Selidiki, salah satunya jangan-jangan ada dosa dalam dirimu yang belum dibereskan. Di dalam hadirat Tuhan kita disegarkan kembali. Amin. Nah ketika Samson, ketika Simpson, ketika Simpson jatuh dalam dosa. Saudara lihat Simpson terbelenggu. Dan saudara lihat itu. Alkitab yang menulis loh Roh Tuhan undur daripadanya. Roh Tuhan undur dari Simpson karena Simpson jatuh dalam dosa. Tapi yang ajaib, lihat ya saudara. Ketika Simpson bertobat, apa yang terjadi? Kekuatannya timbul kembali saudara. Kekuatannya dipulihkan kembali. Saya berdoa saudara mengerti. Di dalam hadirat Tuhan semuanya dipulihkan. Amin. Tapi ada harga yang harus dibayar saudara. Ada harga yang harus dibayar untuk kita bisa mendekat pada Tuhan. Mari kita berdoa, mari kita berdoa.